أحتاج هذا أجل هلا هلا ايه جايز عدد من الأعداء في ايه إنه الموت. زرعت السبايك. رصد عدو في A. أعيد التلقيم. بازار عدو واحد هنا آه. nice. good good أعيد التلقيم هذا هو الكلام Uh, B, A, A again. Is it? تبقى عدو واحد سقطت السبايك في A nine भी पे विकास سقطت السبايك في بي Ah, I got spike. like me. تبقى عدو واحد سقطت السبايك في بي سوري يا اه نوري واصلوا السير على الدرب إنه سبيل الحق YouTube. Oh, how is this A? Three of them on B, my guy. It's B. ما ماريو نايس اه نايس تراي نايس نايس نايس استعدوا واحترسوا وسنعود للقتال I logo, I will buy you operator, just buy shield please. I will buy you operator, just buy shield. The logo. Omen, omen, omen. Baby big be Patlana Baganja. Uh, how is this be? لن يموت حلفائي سوف يبدأ الحفل تبقى عدو واحد تفوق جماعي آه. نايس <laughs> دعوهم يحاولون الإمساك بي فقط good job. Я иди нахуй, блядь. CA. تتناثر أشلاءهم تحت تأثير معداتي وسيكون القضاء عليهم غاية في السهولة أحتاج إمدادا A, máme Sage, sorry. We got Sage, my bad. سننطلق وب وب وب وب وب وب Uh, first speak, please, please. Uh, good. Uh, Sage, can you go Thanks. long, watch long, please, please. Welcome. no, or no, no, no, no, no. Uh, I'm pushing low. Okay. Sage window. Sage, you can wall this. Una. Oh, dude. Oh, thank you. Thank you, my friend. ذاهب إلى أين؟ تم تقسيم عالمكم زرعت السبايك هنا on this. إن مدينتي بحاجة إلي ولا يمكنني البقاء بعيدة عنها شكرا عطايا آه. أهناك من يشتري هذه؟ شكرا whoop whoop whoop whoop whoop whoop whoop whoop uh, for you hermanita hermanita mid hermanita one mid What about one staying on A? Oh man, go away, go away. They are not planting on B. Go away. Oh man, oh man! <sighs> Rust. أداء مخجل نحن هنا لأننا الأفضل إياكم أن تنسوا ذلك أحتاج إمدادا شكراً أعرف أين أنتم تحديدا لن يموت حلفائي جار حسب الرؤية أنشأت الحاجز آخر لاعب باق السلام توقع عدو واحد دعهم يحاولوا التغلب عليه وجد عدو في بي بي أحسنت عدو في بي آخر لاعب باق إلى مواقع السبايك طبي كم كم هذا معي يا زلمه Bye bye guys. رجعت لسبايك تمكنت من العدو آخر جولة قبل التبديل فلننفق الأموال قبل أن نفقدها تقسيم عالمكم احذروا ستبدأ المطاردة واحد سقط في اي ثانكس سيف تي سيف تبديل الجبهات شحنات موجودة مكابح <laughs> لا أثر لها هنا أعيد التلقيم تبقى عدو واحد الجدوى تماما ومن الأفضل منحها لي قوموا باستنزافهم حشرة أعيد التلقيم مثالي آه، كان ذلك ممتعا هل استمتعوا به أيضا؟ أشعر بحماس كبير لننطلق فلدي أمور يجب تنفيذها آخر لاعب باق هنا جار حشبر آه. تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق سقطت السبايك في A تبقى عدو واحد أسقطت ثلاثة سوف يبدأ الحرب تبقت عشر ثوان أداء رائع لا تعبثوا مع هذه البرازيلية عمل جيد يا ريس صوتك مسموع على الدوام أهناك من يشتري هذه؟ Rez, can you buy to me? Please. ثانك يو برو فلنشق صفوفها أعيد التلقيم التلقيم مثير للشفقة جار حجب الرؤية قتل مثير أعيد التلقيم وقعت السبايك انفجري انفجري تجري الأمور هذه المرة؟ ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟ أعيد التلقيم أعيد التلقيم يخافون لن تروا شيئا أعيد تلقيم تم تقسيم عالمكم وين أنت؟ خرج الروبوت المتفجر لن يموت حلفائي تبقت ثلاثون ثانية انفجري أعيد بلانت بلانت برو تبقت عشر ثوان تبقى عدو واحد آخر لاعب باق سقطت لسبايك مجنون مجنون يو ار كريزي برو نقطة الفوز تم نشر الساترة تم نشر الساترة انظروا كيف تسقطون سقطت السبايك في اي تمت الإبادة المهاجمون